Show. быка, быка, быка, быка, быка. прекрасный цветочный ковер на ВДНХ. Ой, как красиво. Какое обновление пространства. Павильоны все восстанавливаются. Давид, положим не ходи, дай-дай. светильники установили.